Okay, ich glaube, es geht los. Guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr euch zugeschaltet habt äh, und begrüße euch herzlich äh, auf der Abschlussveranstaltung der 14. Marx-Herbstschule in diesem Jahr. Die Veranstaltung oder der Veranstaltung haben wir den Namen gegeben heute Mine, Forst, Damm, Befreiung einer zur Beute gewordenen Natur. Aktivistinnen weltweit, zumindest aus Europa und aus Lateinamerika, unterhalten sich über ihre Kämpfe und über ihre Praxen. Vielleicht kurz zur Einordnung nochmal, was passiert ist in den letzten drei Tagen. Die Lesegruppen sind mehrere Lesegruppen gewesen, ich glaube insgesamt sieben oder acht an der Zahl, der Max-Herbst-Schule haben gestern und heute und auch am Freitagabend schon über die Marx-Analyse der Natur als Rohmaterial für den Produktionsprozess gesprochen, über den Raubbau an der Natur diskutiert und das Beherrschungs Beherrschungsverhältnis des Menschen über die Natur ins Zentrum ihrer Diskussion gestellt. Gestern Abend hatten wir dann aus Japan zugeschaltet Kohei Saito. Er hat versucht, ähm, die Perspektive auf eine, eine antikapitalistische Kritik zu eröffnen, die sich vor allem auch mit den Degrowth-Debatten verbindet und sie fortführt. Und seit einigen Jahren hat es sich bei uns in der Max-Herbst-Schule ein bisschen eingeschlichen, dass wir den Sonntagmorgen, also jetzt, genau jetzt, wo wir uns treffen, auf, vor allem auf soziale Auseinandersetzungen und auf Proteste den Fokus legen, die im Zusammenhang stehen mit den Kapitallektüren, die die zwei Tage vorher mit uns gemeinsam ähm, absolviert wurden. So soll es auch heute Morgen, zumindest hier in Berlin ist es gerade um 11 Uhr morgens, ähm, um Klimaproteste und die Organisierung von Widerstand gegen die Verwertung und die Zerstörung von Natur durch das Kapital gehen so zerstreut und fokussiert die einzelnen Kämpfe von Umweltschützerinnen und Klimaaktivistinnen weltweit erscheinen, so sehr sind sie doch miteinander oft verwoben und beziehen sich auch aufeinander. Oft geht es eigentlich erstmal nur um einen Erhalt eines kleinen Waldabschnittes, um die Verhinderung von Bodenabtragungen in einer Bergbauregion oder es wird gegen den Landraub und die Unterspülung und Aushöhlung des Bodens durch Fracking gekämpft. Naturausbeutung und Naturzerstörung bedeuten aber in vielen Regionen der Welt, die Vernichtung der Lebensgrundlage der lokalen Bevölkerung, die meist nicht in die Aushandlungsprozesse involviert sind und kurzerhand umgesiedelt werden oder verdrängt werden, vertrieben werden oder gar getötet werden. Die Kämpfe gegen eine solche Ausbeutung und Zerstörung der Natur haben an den verschiedenen Orten in der Welt aber auch ein ganz unterschiedliches Ausmaß an Drastik und auch an Gewalt. Gleichwohl die Proteste sind verbunden miteinander und beziehen sich aufeinander. Aktivistinnen von Ende Gelände stehen zum Teil im Austausch mit Aktivistinnen in Kolumbien, die gegen den Raubbau an der Natur durch internationalen Abbau von Schwarzkohle denselben Kampf führen eigentlich, der hier gegen den Braunkohletagebau in der Lausitz geführt wird. Und weil die Kämpfe um, die, um, um den Umweltschutz, das Klima und die Reproduktionsgrundlagen verbunden sind, kann der Sieg an einer Stelle und das ist natürlich ein großer Erfolg, der gefeiert wird, gleichzeitig aber auch zu einer Erhöhung des Drucks und der Eskalation des Kampfes an einer ganz anderen Stelle in der Welt führen. Über diese Zusammenhänge von den Kämpfen und die Notwendigkeit ihrer internationalen Vernetzung wollen wir uns heute in den nächsten anderthalb Stunden gemeinsam austauschen. Wir freuen uns, ähm, dass es nach einer ganzen Reihe von ähm, Organisationsversuchen und Anlaufversuchen geklappt hat, ähm, relativ viele Stimmen oder Stimmen von Klimaaktivistinnen aus fünf verschiedenen Ländern heute Morgen begrüßen zu dürfen. Ähm, jetzt gucken wir, ob wir die Kacheln alle sehen ähm, und das ist ja schön, dass ihr alle da seid. Ähm, zunächst würde ich gern begrüßen Mikuláš Czernik. Ähm, er ist ähm, aus Tschechien zugeschaltet, hat seine Hand gerade ge gehoben, sehe ich, ich glaube aus Prag. und er, er äh, wird berichten über die Proteste äh, von, und ich spreche es garantiert nicht gut tschechisch aus, Limiti is Mimi. Ähm, das ist eine Art Ende Gelände ähm, in Tschechien. Schön, dass du da bist, Nikolas. Dann gibt es, äh, das werde ich auch hoffentlich gut aussprechen, Jacqueline Romero Epoya von Fuerza Mujeres Vayu in Kolumbien. Magst du kurz die Hand heben? Sehr gut. Katalin? Catalina? Ja. Dann äh, ähm, gibt es, ähm, äh, genau, Katalina, ähm, von Sensat Agua Viva aus Kolumbien auch. Ich freue mich, dass ihr euch zugeschaltet habt. Dann äh, gibt es Griechenland. Ähm, John Malamartinez ist ein griechischer, deutsch-griechischer Aktivist und Journalist. Und er spricht über die Proteste um die Goldmine in Skouris in Kalkidiki. Wir haben jetzt hier kein Bild mehr, aber ich spreche weiter. Doch, das Bild ist wieder da. Und zwei Klimaaktivisten ähm, aus Frankreich sind ebenfalls zugeschaltet, Pauline und Gabrielle ihr müsst wahrscheinlich am liebsten sprechen, weil ihr seid quasi mit einer schwarzen Kachel, weil die Technik in Frankreich mh, hm, nicht mitkommt? Ja, wir sind hier. Sehr gut. Ähm, also die Frankreich würden wir quasi ähm, auf Deutsch oder Englisch ähm, gleich zugeschalten. Und ähm, Sie werden sprechen über die Proteste beim Anti-Atom-Camp Bur, Bur, Bur in, bei den Rayonant, Rajonant und zum Schluss äh, haben wir auch noch Florian Oetschan und Robin Rosbeck. Das sind Klimagerechtsaktivisten, die direkt gerade vor Ort sind im Protestcamp in Lützerath in Garzweiler. Und sie sprechen über SAT, Rheinland, die Zona Defendre, äh, die sie da ausgerichtet haben. Ich freue mich, dass ihr alle zu uns gefunden habt und wir versuchen, gemeinsam zu sprechen. Ich freue mich, dass ich nicht alleine moderieren muss, sondern auch noch Christian dabei habe. Christian ist Thema bei der Max-Herbst-Schule und ihr werdet ihn auch gleich eingeblendet sehen. Da sehe ich, das ist technisch gerade, genau, super. Jetzt sehen wir uns irgendwie alle zusammen. Eine technische, äh, wenn wir bei den technischen Sachen sind, hoffe ich, dass wir durchkommen. Und eine Anmerkung zu den Übersetzungen will ich für euch, die ihr euch zugeschaltet habt, noch machen. Wir werden jetzt hier untereinander zum Teil ähm, drei Sprachen sprechen und versuchen vor allem für Kolumbien ähm, das Englisch und Deutsch simultan ins Spanische zu übersetzen. Ähm, alle, alle Sprachen für euch sind über den Zoom-Zugang ähm, auch am Bildschirm sozusagen abrufbar. Per YouTube werden wir aber nur die, den englischen Kanal übertragen. Also falls ihr euch per YouTube zugeschaltet habt oder bei Facebook, da gibt es sozusagen nur das Englische. Ist immer noch die größte internationale Sprache, auf die wir da zurückgreifen. Ich hoffe, irgendwann wird es das Spanische sein. Aber solange das ist, wird das da funktionieren. Wenn ihr ähm, quasi eine der anderen Sprachen hören möchtet, gerade auch das Spanische, geht, euch, geht in den Zoom. Der Zoom-Account ist zu finden auf marxherbstschule.net oder wenn wir richtig gut sind, wird das vielleicht auch gleich in den ähm, Kommentarspalten zu sehen sein. Bei der Gelegenheit hoffe ich, dass ich gleich nicht mehr so aufgeregt bin und ein bisschen langsamer spreche, weil ich danke ganz, ganz doll den Dolmetscherinnen, die bei uns im Hintergrund arbeiten und diese ganze Chose, diese ganze wilde Diskussion versuchen, die ganze Zeit ruhig zu übersetzen für alle. Mhm ich glaube, los geht's. Und zwar ähm, äh, haben wir uns vorgenommen oder überlegt, dass wir beginnen, um einen kurzen Eindruck zu kriegen von den Ländern und den Aktivitäten, die ihr gerade versucht voranzutreiben oder ähm, äh, womit ihr arbeitet ähm, und wie ihr euch organisiert vor Ort, ähm, äh, erstmal eine Art Vorstellung zu haben und würden gerne in der ersten Runde ähm, euch äh, aus den Ländern berichten lassen mit dem Wunsch, auf zwei Aspekte kurz zu achten. Wenn ihr euch vorstellt und eure Organisation oder eure Camps vorstellt, versucht doch uns zwei Sachen zu vermitteln. Die erste Frage wäre, wie seid ihr lokal entstanden und vor Ort lokal akzeptiert? Also wer ist sozusagen eigentlich Akteur vor Ort? Mit der kleinen Frage natürlich auch, wie ist das Verhältnis von einer Bevölkerung vor Ort, die betroffen ist direkt und ihr als Aktivisten? Und gleichzeitig in der Vorstellung natürlich auch der Blick aufs ganz Große gibt es einen größeren oder globalen Zusammenhang eurer Kämpfe vor Ort? Also glaubt ihr, dass die Stärke eures Protestes vor allem in der lokalen Begrenzung liegt oder, oder in der konkreten Arbeit vor Ort? Oder gibt es eine weitere Dimension, die eine globale Öffnung eurer lokalen Proteste ermöglicht? Also um es kurz zu machen, mögt ihr in eurer Vorstellung versuchen, darauf einzugehen, was ist lokal und was ist global an euren Protesten? Das vielleicht als erste Runde. Wir würden gerne anfangen, Christian, oder? Mit Kolumbien. Vielleicht mögt ihr ähm, euch einteilen ähm, und ich weiß nicht, wer anfangen möchte. Vielleicht Catalina und dann Jacqueline. Hallo Kolumbien und vielen Dank, dass ihr so früh aufgestanden seid. <clears throat> Buenos días, es, es muy temprano en Colombia, pero pues muy contentas de participar Eh, bueno, pues mi nombre es Catalina Caro Galvis, yo hago parte de una organización ambientalista popular que se llama Sensat Agua Viva. Nosotros hacemos parte a su vez de una federación internacional de organizaciones ambientalistas que se llama Friends of the Earth y eso quizás responde a, a la primera eh, como noción que, que, nos pregunta si es como, digamos, tenemos esas conexiones internacionales, pues hacemos parte de esa federación y por ende también de las, de las reflexiones internacionales y además de las luchas de muchos movimientos populares en varios lugares del mundo. Eh, Sensata Agua Viva pues también tiene como varias áreas de trabajo eh, y, y, y Sensat nace fundamentalmente eh, eh, por, dos lugares que, hemos trabajado durante varios tiempo. Al principio, en efecto, la región Caribe, que es de donde es Jacqueline, em, y, y, Sensad era una organización que en el primer momento estaba como muy enfocada en entender los impactos que los extractivismos mineros hacían, sobre todo en los trabajadores y en la salud de las personas. Eh, nosotros tenemos como 30 años, 32 años de existencia y pues empezamos así, ¿no? Entendiendo un poquito cuáles eran esos impactos sobre la salud de la gente, eh, del extractivismo minero fundamentalmente. Mm, y ya posteriormente pues hemos trabajado como otros temas asociados también al agua, al manejo comunitario de bosques, a, a, también la expansión de otros, otros tipos de extractivismos en Colombia y pues nosotras trabajamos en varios lugares de nuestro país, eh, dependiendo pues de los temas y de, y de las conflictividades que se den. Tenemos un, trabajo territorial pues eh, eh, en la región Caribe, en la región amazónica colombiana y también en, en la región andina, ¿no? acompañando comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas que están pues luchando contra la expansión de muchos tipos de extractivismo en Colombia. Más o menos esa sería como, como la presentación. Gracias. Jacqueline, willst du noch ergänzen oder auch vorstellen, wo du Bueno, sí, hola, muy buenos días. Eh, un fraterno saludo desde Colombia, desde territorio Guayú, al norte de Colombia. Eh, yo soy Aquelín Romero de Pieyú, hago parte de un proceso de hombres y mujeres Guayú que hace más de 15 años, eh, digamos, tomamos las banderas de luchar y defender por nuestro territorio, eh, afectado por múltiples actores, ¿no? Eh, conflicto armado, minería, y eso ha sido gran parte de eh, el recorrido, digamos, de un trabajo comunitario articulado con comunidades, con organizaciones locales y en la cual en todo este ejercicio de visibilidad, de incidencia, de articulación, de alianzas, eh, hemos podido también hacer eh, de, de, alguna manera pues un trabajo nacional y articulado pues también con organizaciones pues como ya lo había dicho mi compañera Cata eh, en alianza pues con organizaciones que acompañan los procesos territoriales. Fuerza de Mujeres Guayú hemos venido acompañando procesos con relación a las comunidades afectadas por la actividad extractiva del carbón, eh, que ha sido pues como una de las, eh, de las grandes problemáticas que hemos podido eh, visibilizar a nivel nacional y a nivel internacional con, la, con relación a la sistematicidad de la violación de los derechos humanos que se vive en territorio guayú afectada por estas situaciones. Y bueno, más adelante pues seguiremos seguramente hablando de muchas otras cosas que afectan eh, nuestros territorios, pero de principio eh, Fuerza de Mujeres Guayú es un proceso también que impulsa la formación de jóvenes, eh, mujeres, en la defensa de derechos, en poder tener también una capacidad instalada dentro de las comunidades, porque hace parte eh, de las primeras necesidades que se encuentra y es la falta de información y formación con relación a, los derechos que tienen los pueblos indígenas de manera específica. Entonces, eh, muchísimas gracias nuevamente por, este, por esta invitación. Las 5 de la mañana en, en Colombia. Y bueno, ahí estaremos continuando en la conversación. Danke, Jacqueline, auch für den kurzen, ähm, kurze Vorstellung. Ich würde gleich weitergeben an Jan. Jan wie sie, was kannst du über die Goldmine ähm, oder die Proteste und die Goldmine berichten? Hello, you hear me? Perfect. So, um, yeah, my Greek part of the family is coming from Thessaloniki, which is the second biggest city in uh, Greece. And near there, there is the peninsula called Halkidiki. If you know the map of Greece, it's the three, you know, food peninsulas there on the north, where many, many Greek, but also many pe people from outside go for vacation normally, uh, because the sea is very beautiful. And there, since many, many years, there is a struggle going on against the gold mines and mining of other stuff like, like copper and zinc um, which is going on. These fights are already happening, I don't know, since the years of Alexander the Great. There was a, you know, a conflict zone about how to proceed with mining, who has the rights on it, etc. And now in the last years, you know, there are three mines there, but the main thing I will talk about is the mine of Skouries, uh, which is the most actual fight going on. Uh, there is the company uh, a Canadian company who bought off this uh, mine and uh, yeah used the situation of the crisis laboratory Greece. You know, in Greece was hit heavy by austerity and by uh, having to pay uh, back debts uh, of the state debt. And uh, yeah, in this context, you know, there was a privatization sellout of the whole country. So um, to make it short, there was different governments who you know wanted to proceed with investment and for the moment we have the conservative government which will yeah will try to uh, improve uh, the company's activities and really to make a bigger thing out of it so the struggle is in a really difficult situation at the moment uh, after years of hope that for example the left government of syriza alexis tsipras who was governing some years ago take back uh, the efforts of the company uh, to implement the program there the, the, the resistance there is really diverse and is organized not by you know classic activist groups but by the local people itself there in the on the ground uh, there are different villages affected uh, by uh, the El Dorado's company's activities. Um, you know, the main open pit is in a forest. Uh, if you Google Yes mines, you will find it on the internet. It's really, you know, it's it looks like the mines in Germany there in Garzweiler, I think, in, or where Ende Gelände is active. And there it's a desert now in the middle of the forest. So the people lost their forest and also uh, they are afraid of uh, polluting the water and of course destroying the beautiful uh, sea and uh, nature of the peninsula which you know will affect the whole economy of the region um, the people are organized in regional committees in every village uh, you have to understand there is a big fight also in the villages going on because some people decided to work also for the company the company gives thousands of people uh, work uh, and this goes to the families. So it's a really, really local thing also going on. But at the same time, it's connected also to the bigger city of Thessaloniki, for example, and in the last, uh, in many, many contacts also through the world. So you had, for example, from Germany also, one year in 2015, 200 activists came to support, you know, uh, the struggle. And this happened several times. People from Italy, from the Notaf you know, movement went there, or from ZAD in France. And of course, I think the connection to the global issue is that it's in the transnational company coming from outside, buying the mines for an apple and an eye from the Greek state with the only argument to deliver jobs. And for me, this makes it to the global question. Danke für den die kurze Darstellung für Griechenland oder für die Situation in Griechenland kommen wir wahrscheinlich auch sofort nochmal später zurück. Jetzt würde ich gerne weitergeben an Mikulas in Tschechien. Hey, hello. Uh, my name is Mikulas Černík. Uh, I'm part of Limit Meme movement. It could be translated as uh, We are the limits. Uh, the name comes from a governmental resolution that uh, was adopted in early 90s after the change of regimes from uh, communist uh, regimes, uh, which was there till 89. Um, so in 90s, uh, in early 90s, the first government set mining limits to coal, to, to a brown coal mining in the area of northwest uh, of the country, close to close to Germany. And the idea behind that was to um, uh, to give some time to the mining sector uh, sometimes uh, sometime uh, is meant by like 30 years till the coal still could be extracted so the uh, industry could uh, adjust uh, in those 30 years and find out ways how to get without coal but in 2015 there was a major clash that uh, the mining companies, of course, did not uh, adjust to that and were pushing the limits. Uh, they wanted to um, uh, to break those limit uh, to break those limits and to um, mine the coal in a way that it would destroy villages uh, and mostly one symbolic village of Horní Řetín. And at that time, uh, the movement got together and not only uh, to save the um, the village, but also to to talk about climate because uh, coal coal energy consists of um, uh, the energy system of Czech Republic is uh, dependent on coal. Uh, the country has a massive carbon debt uh, when compared to other other countries, and um, there and also also importantly, um, the owners of the mining companies are the richest uh, one of uh, the richest individuals in the in the country so at the time in 2015 this uh, this buzzword we are the limits um, uh, sort of catalyzed a movement which was inspired by Endegelande and since 2017 we organized like four consecutive climate camps uh, you probably know that uh, how, how does it look like the idea of the camp is that um, very many different people can meet in the place where the coal infrastructure is located. Uh, they educate themselves and if some of them um, organize themselves to a civil uh, disobedient action to the blockade of the coal mines, the, peop uh, the other people uh, are helping them to um, go on with the legal consequences and, and, and etc. and so on. And this is what we were doing since that time. And currently, uh, yeah, there is a big shift in the public debate when uh, no longer we discuss whether uh, coal should end. It's now not a question, even the new government, uh, um, the consensus now is coal will end. And now the question is how it will end. And it also um, is a question for us. What do we have to change to um, to get really a just transition and not to hijack the term just transition so the uh, um, the biggest polluters could extract not only coal but the public resources for renewable energy. Yeah, so that's basically mm, my first input. Dankeschön ähm, nach Tschechien. Danke, Miklas. Ähm, jetzt können wir leider euch nicht sehen, aber würdet ihr aus Frankreich berichten, äh, Gabrielle und Pauline? Hello, uh, we are Pauline and Gabrielle aus Frankreich. Um, we are anti-nuclear activists and uh, we are also activists um, in climate movement um, since um, seven years, I think. Um, and we took part uh, this uh, last year's uh, to anti-nuclear movement and um, uh, anti-nuclear camp and other events in east of France, um, in Bure, uh, where the French uh, government want to bury um, the radioactive waste of the nuclear industry of France. And more specifically, like the plan is to build uh, like two 270 kilometers of galleries under the ground. And nowadays there is no uh, radioactive waste in Bure, but there is like a laboratory and some project to um, to investigate <clears throat> uh, to investigate the, the, the, places, but the risk is to uh, welcome like in five years or less a lot of radioactive waste that could uh, be a, a, big risk for the population and also for the nature, specifically for uh, woods uh, of bois le jus, uh, which could be totally um, destroyed for the installation so there's still like struggles from uh, 20 years ago since 20 years and yeah we took part to to to that fight uh, that uh, there's also like there is a lot of movements that are uh, fighting there uh, in connection with the locals population because um, since 20 years there is a lot of associations that took part to the struggle uh, like making communication or uh, organizing demonstration or festivals also and um, in the international yes um, the nuclear energy is presented in france as uh, as uh, an energy that assured the, um, the independence of the country. Uh, but uh, in fact, uh, there are a lot of um, importation of uh, uranium, and um, we fight um, also against this importation. And we are very aware of what happened um, in the uranium mines in Niger and Kazakhstan. Um, and there, there are a lot of uh, health problem, and uh, this is a kind of uh, neo-colonialism uh, uh, from the French companies. And uh, we try to build a strong solidarity against this importation. we are also linked to linked to um, um, the European um, anti-nuclear groups, um, especially with uh, with German groups. Um, and we we collaborate with uh, German groups uh, against uh, the castor trains. The castor trains are the um, radioactive waste of uh, Germany, who, which are uh, sent to to France to to be uh, re uh, <laughs> I, I don't I don't really know what happened, but the the wastes are uh, sent to France and then they, they they need to go back to to Germany and um, we we collaborate to to fight against these trains. Danke für die Impression oder für die Vorstellung von eurer Arbeit vor Ort. Jetzt höre ich mich doppelt. Ähm, und ähm, auch für die ersten ähm, Ausblicke, ähm, wie international das sozusagen verbunden ist mit den französischen Firmen, die den Uran importieren aus Iran und Kasachstan. Kommen wir vielleicht auch nochmal drauf zurück. Aber jetzt würde ich noch gern als letztes ähm, Deutschland selber befragen und nach Garzweiler schalten oder nach Lützerath großen solidarischen, dicken Applaus für das Scheißcamp, was ihr da irgendwie baut und haltet und für die Demo, die gleich losgeht. Wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch zuzuschalten und berichtet doch bitte gern, ähm, was vor Ort gerade direkt vielleicht los ist, aber natürlich auch nochmal eingrenzen oder irgendwie ein bisschen ausweiten, nicht eingrenzen. Was, wie lange ist der Protest her? Wie ist er lokal verankert? Was gibt es für eine internationale Dimension? Hm, ja, hallo, schön, dass wir da sein können und auch äh, aus den ganzen anderen Ländern äh, euch zuhören können von euren Kämpfen. Genau, hier äh, vor Ort ist gerade richtig, richtig trubelig. Äh, hier 15 Meter vor unserem Ort, wo wir sitzen, hat gerade eine Pressekonferenz stattgefunden und genau, gleich in einer Stunde fängt hier eine große Demo an und es werden mehrere tausend Leute erwartet, um genau gegen den Braunkohletagebau, der hier ähm, stattfindet, zu protestieren. Ähm, genau, wir jetzt von der Saat Rheinland äh, sind ungefähr seit einem Jahr hier vor Ort in Lützerath. Das ist das Dorf, was äh, jetzt direkt vor der Mine ist. Also die Abbruchkante ist wirklich nur wenige Meter von uns entfernt. Und ähm, genau, vor Ort sind jetzt vor allem junge Menschen aus der Klima- und Klimagerechtigkeitsbewegung, die gesagt haben, okay, wir ziehen jetzt in dieses Dorf, wir rufen hier eine Zona de Fontre auf, wir wollen uns hier selbst organisieren und in unserer Selbstorganisation eine andere Form des Aufbaus einer ja, besseren Gesellschaft praktizieren und dabei diese Kohlemine blockieren. Und genau, ich meine, der Protest gegen jetzt ähm, Braunkohle in Deutschland ist schon älter natürlich als ein Jahr. Es gab schon vor vielen Jahren von der lokalen Bevölkerung hier Widerstand. Es gab den Kampf um den Hambacher Forst, äh, die andere Mine hier in der Region. Ähm, genau. Und mit der lokalen Bevölkerung, es gibt viele, viele Menschen, die unter auch hohem Druck von der Firma, die das hier macht, den Extraktivismus, also RWE, ihre Häuser verkauft haben, die für die Mine weichen sollen. Das heißt, es sind nicht mehr viele Menschen vor Ort, die hier leben, aber die, die noch bleiben wollen, mit denen sind wir zusammen organisiert, ganz konkret, gerade vor allem mit einem Bauer oder Großgrundbesitzer, der viele Flächen vor Ort hier hat, die abgebaggert werden sollen und der möchte sich nicht enteignen lassen und gibt uns gerade die Flächen, um darauf unser Camp aufzubauen. Und eigentlich haben wir erwartet, dass jetzt ab dem 1.11., also ab Montag, äh, die Räumung von unserem Camp stattfindet und die Abrissarbeiten stattfinden. Aber es gab jetzt eine Klage dagegen bei in der zweiten Instanz von einem Gericht und jetzt wird die Entscheidung erstmal aufgeschoben, ob sie uns hier räumen. Ähm, das ist vielleicht so grob der <laughs> aktuelle Stand. Und zu der Frage, wie unsere Kämpfe eine globale Perspektive beinhalten, ähm, ja, sehen wir das natürlich so, dass die ja, die Klimakatastrophe, in der wir gerade leben, vor allem von dem globalen Norden erzeugt wurde, wo auch der Kapitalismus entstanden ist und in der Entstehung fossile Energien natürlich eine große Bedeutung gespielt haben. Und wir heute in der Situation sind, dass die Klimakatastrophe vor allem in Ländern des globalen Südens katastrophale Auswirkungen hat, äh, schon die letzten Jahrzehnte und auch heute und wir dafür Verantwortung übernehmen müssen. Und genau, diese Mine halt ein Symbol des Kapitalismus ist, den wir bekämpfen müssen oder diese Wirtschaftsweise, die wir abschaffen müssen weltweit, um in eine bessere Gesellschaft zu kommen, in der es uns allen gut gehen kann. Und ja, wir versuchen hier diese Klimabewegung, Klimagerechtigkeitsbewegung in so eine Richtung zu gestalten. <laughs> Und ja, dafür brauchen wir natürlich internationale Beziehungen und Solidarität. Okay. Ja, von euch, von eurer Seite? Dann los geht's. Ich hätte <clears throat> direkt mal eine Rückfrage. Ähm, SAT, ZAD, Zone de Fondre ist in Deutschland nicht so bekannt und das ist ja schon ein Ausdruck von <laughs> Internationalismus, dass ihr auf diese für Frankreich ja sehr, sehr wichtige äh, Bewegung da bei Nantes äh, auf diesem Gelände, auf dem ein Flughafenplatz entstehen sollte, bezieht. Wie seid ihr dazu gekommen? Habt ihr da auch Beziehungen zu SAT Frankreich? Ähm, genau, ich glaube, viele hier haben mitbekommen natürlich von den Satz in Frankreich, also nicht nur in Notre-Dame-des-Landes. Und ich glaube, was vor allem das ist, war, warum wir uns so benannt haben, ist, weil es ja einerseits geht es hier um eine ganze Region, die noch für den Tagebau abgebaggert werden soll, in der wir nicht jetzt nur sozusagen eine Blockade darstellen wollen, sondern wir wollen auch äh, diese Region anders beleben als zuvor. Also wir wollen äh, in der Art, wie wir uns hier organisieren, halt neue Formen des Zusammenlebens entwickeln. Also wir wollen nicht äh, auf der Basis von Zwang zum Beispiel Aufgaben hier verteilen, sondern wir wollen freiwillig beitragen hier. Und ähm, genau, es gibt natürlich auch die Perspektive, dass wenn wir es schaffen, den Tagebau zu stoppen und dass die Region hier nicht abgebaggert wird, wir was Neues aufbauen oder wir auch die Region weiterhin pflegen. Hm, und gerade, also so seit den letzten Monaten, läuft das ziemlich gut. Also so in den letzten Monaten sind wir hier um die 100 bis 200 Leute permanent und organisieren uns in verschiedenen AGs. Also es gibt schon eine gewisse Art der Aufgabenteilung so von Infrastruktur, Küche, Awareness. Wir versuchen gerade hier auch so äh, Prozesse der transformativen Gerechtigkeit zu führen ähm, ja, Mediaarbeit und auch ähm, Beziehungen zwischen den Leuten hier vor Ort, also die uns irgendwie mit Ressourcen unterstützen, mit äh, ihren Fähigkeiten und Tätigkeiten unterstützen. Und ja, wir hoffen damit halt auch ein Zeichen zu setzen, wie wir anders uns organisieren können. Ja, <clears throat> danke danke für die Einschätzung. Das wirft ja auch direkt eine wichtige Frage auf. Sind es nur Kämpfe zur Verteidigung von etwas äh, gegen eine Zerstörung oder steckt in diesen Kämpfen jetzt auch ähm, die Perspektive, eine neue, eine andere Welt zu schaffen drin? Das bewegt uns da, glaube ich, alle. Und da hätte ich direkt mal eine Frage nach ähm, Kolumbien. Ähm, wie seht ihr das Problem, dass wenn Kämpfe im globalen Norden, wie jetzt äh, in, in Deutschland oder in Frankreich erfolgreich sind, äh, Zerstörung zu verhindern, äh, gibt es dadurch einen größeren Druck, dass, ähm, was ja oft passiert, dass die Probleme in den globalen Süden abgewälzt werden, dass ihr dann noch mehr unter Druck kommt und dafür wäre dann ja internationale Solidarität extrem wichtig. Wie seht ihr das? ¿Quieres, ¿Quieres, Jacqueline, contestar o contesto? Como quieras, dale. Vale. No, yo pues quería decir mm, que, parte, digamos, de, de lo que uno puede entender por la solidaridad es también entender que, las luchas tienen dimensiones distintas y comprensiones distintas. Eh, nosotros hemos hemos tenido la oportunidad, de hecho, con Jacqueline de estar en Alemania y de conocer, por ejemplo, eh, las formas de acción directa que ustedes tienen frente a, situaciones eh, pues como las que nos acaban de contar, ¿no? Minas, eh, otros, otros enfoques. Pero nosotros en, el sur global contamos también con, una situación de conflicto armado muy profundizado y que en Colombia pues es, es mucho más que en otros lugares de Latinoamérica y que eso implica una serie de riesgos y ahorita Jacqueline ya lo contará con más detalle para las personas que nos dedicamos y sobre todo para las personas que están en los territorios y se dedican eh, pues digamos, luchar por el territorio, ¿no? Y, eso pues por supuesto sí, sí trae otra, otra dimensión distinta, ¿no? En algunas de las preguntas que nos enviaban nos hablaban como de la acción climática, ustedes en el norte global hablan mucho de la acción climática, para nosotros en el sur global, aunque somos quienes recibimos los mayores impactos de la acción climática o de la crisis climática producida por el capitalismo, la, movilización alrededor, digamos, es, es alrededor de la defensa territorial, es alrededor de la defensa del agua, de la construcción de alternativas, digamos, que puedan eh, poner freno a esa expansión de los límites del extractivismo. Mm, y pues digamos que en, esas, en esas narrativas y en esas acciones es que, es que se, trabaja en, en el subglobal o por lo menos en Colombia. Ahora, eh, eh, todos los trabajos que hacemos para defender el territorio en el nivel jurídico, en el nivel de movilización, siempre tienen una inmensa presión, que es la inmensa presión del el conflicto armado y como de gobiernos además que están absolutamente pues digamos que eh, juntados o bueno, aliados con las empresas, ¿no? Entonces, eh, claro, la presión de ustedes allá tiene que ver más con, cómo se amplía eh, los niveles de consumo, los niveles de requerimiento, digamos, de, los minerales y de los, de, los elementos de la naturaleza que están acá, ¿no? Entonces, mientras, mientras Europa y el norte global siga creciendo, demandando, no, no, disminuya, eh, no transfiera su, responsabilidad, pues digamos que la presión política sobre nosotros sigue. Por ejemplo, doy un ejemplo del tema de la transición, ¿no? La transición energética, que para, que para ustedes es como como esta transición de producir ciudadanos cero carbono, es decir, que no, que no, que no emitan, eh, y eso tiene un impacto para nosotros, porque mientras, eh, se, mientras se dejan de, de, consumir combustibles fósiles en el norte, se requieren minerales como el litio, como el cobre, que están siendo explotados de nuevo en el sur. Entonces es otro nuevo ciclo, ¿no? Y esa transición energética corporativa produce nuevos encadenamientos, nuevos, digamos, eh, eh, impactos que están efectivamente eh, cargados sobre el sur global. Entonces, pues en efecto, ¿no? Ahí, ahí sí creo que, que, este tipo, digamos, de encuentros nos permiten identificar cuáles son esas, esas formas distintas, impactos distintos y también como las cargas distintas que tenemos que llevar. No sé si ya que quiere como también contribuir un poco sobre, sobre lo que significa para ella como defensora ambiental <clears throat> hacer este trabajo que es peligroso en Colombia, un poco más peligroso que en otros lugares. Cata, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que eh, sin duda hay una, digamos, una consecuencia, Con relación a lo que puede ser o es eh, las luchas pues, en el, norte, ¿no? Y cómo, pueden eh, sentirse también relacionadas con las acciones que hacemos en el sur y acciones que son básicamente desde los territorios, desde las vivencias, desde las situaciones eh, que vivimos con relación a la extracción de eh, nuestros bienes naturales, ¿no? En la región a donde yo me encuentro, que es al norte de Colombia, a donde estamos eh, asentados uno de los 102 pueblos indígenas más numerosos del país, que es el pueblo Guayú, y que hemos venido enfrentando por alrededor de 30 años la presencia de una empresa minera, de la cual ahora eh, su único dueño es Glencore, y eh, que ha, lo que ha significado eh, el quehacer de, de, nuestra organización con relación a poder denunciar y a poder también poner en el plano, eh, digamos, internacional y ahí es pues a donde entra el norte como consumidores de ese carbón manchado de sangre que hemos dicho que sale de la Guajira. Colombia eh, explota carbón en la Guajira, en territorio indígena, pero no es un carbón que se consume en Colombia ningún, eh, ninguna tonelada de, esa, de ese carbón que sale queda en Colombia. Pero y todo sale hacia el norte, ¿no? Entonces, todas las afectaciones que deja de paso, mm. creo que es ahí a donde entra también la importancia de la solidaridad de todas estas alianzas porque quizás, como lo mencionaba Cata, en el norte el concepto o la forma de cómo se ha venido avanzando en toda la lucha eh, en contra del cambio climático para los territorios indígenas eh, es de otra manera. Para nosotros sigue siendo un discurso no terminado, un discurso poco sincero de los, de los países con relación a poder poner en la discusión lo que realmente es o lo que causa el cambio climático. Entonces, eh, el cambio también lo tenemos desde los territorios, cuando estamos afectando a la naturaleza, cuando estamos afectando el agua, cuando estamos extrayendo carbón. En el caso del agua gira, la zona donde yo me encuentro, de la región de donde yo vivo, de donde eh, hace parte lo que ha sido también eh, nuestras luchas, nuestras resistencias con relación a todas estas eh, políticas de, estados que también tiene que ver con las políticas globales, porque es cómo se, se, extraen los recursos para el consumo de las energías, ¿no? De distintas formas. No hemos, en, los territorios, ni siquiera hemos comenzado a hablar de eso que ya se habla en el norte de transitar, la transición energética. Es una discusión muy incipiente, muy por encima que todavía las comunidades eh, no superamos. En el caso, por ejemplo, de comunidades como la, mía que eh, sufre las afectaciones y los impactos que ha dejado y que va a seguir eh, dejando por mucho tiempo la actividad minera. Entonces, hablar de transición energética cuando no se han superado violaciones sistemáticas a la vida, al territorio, a todo lo que es para los pueblos indígenas la integridad de lo que significa o el concepto que tenemos del territorio. El territorio no es un espacio de tierra. El territorio no es el lugar a donde yo me ubico, es el todo, es todo lo que compone ese espacio de vida, ese espacio, de, ese espacio cultural, ese espacio espiritual, desde la mirada indígena. Entonces, sin duda, todas estas, eh, todas estas situaciones que se viven dentro de los territorios del sur, a donde se está afectando, a donde se están ocasionando grande, gran parte de estas causas del cambio climático, eh, ahí es a donde sentimos las comunidades, los pueblos indígenas, que tiene que haber mayor sinceridad de parte de las, eh, de las políticas de los, países. Y seguimos apelando también a eso que eh, hemos también conversado cuando hemos tenido la oportunidad de compartir experiencias. Yo creo que este ejercicio de poder compartir, de poder escuchar, de poder saber cómo se movilizan eh, otros pueblos en el mundo, con relación a las distintas acciones extractivas dentro de los territorios, con relación a la vulneración de derechos humanos dentro de los territorios. También nos invita a, seguir, eh, digamos, afianzando esa, esa, esa resistencia que se tienen desde las eh, comunidades locales con relación a, estos, a estas situaciones. Entonces, creo que la solidaridad, eh, cuando la podemos ver, cuando la podemos sentir también desde lo que pasa, cuando tuvimos la oportunidad de viajar a Alemania y de poder conocer también el eh, proceso de resistencia, eh, lugares de Alemania donde también había explotación de carbón y a donde la discusión pues de la transición, como lo mencionaba anteriormente, pues también es distinta ¿no? a lo que se vive en el sur. Y obviamente pasa por un tema que también lo mencionó Cata con relación a las condiciones de seguridad, a las condiciones también eh, del respeto de los estados hacia las eh, comunidades indígenas y hacia la población civil en general. Colombia en estos, en estos momentos eh, podemos decir que vergonzosamente abandera la cifra de ser uno de los países más violentos para eh, los defensores de la tierra, a donde día a día pasan mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, hombres, hombres y mujeres de pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, campesinos, pasan a ser una estadística más en este país un país que en el marco de un conflicto armado interno ha intentado, la sociedad civil ha intentado dar pasos agigantados a, construir paz y se ha firmado un, pacto de paz, pero estamos y seguimos en, unas, eh, en unos gobiernos que no, no es su intención respetar eh, la vida, no es su, eh, intención respetar eh, lo que tenemos o lo que hemos cuidado milenariamente los pueblos indígenas desde la naturaleza, desde la madre naturaleza. Y hoy lo que estamos viendo es precisamente eso con relación a cómo han aumentado las cifras de asesinatos en el marco de la pandemia, como una de las de los factores, digamos, que ha ha, puesto también o ha agudizado más la situación de derechos humanos en Colombia con relación a los eh, a los defensores del territorio, como es el caso nuestro. ¿no? Sigue siendo muy importante el hecho de que podamos eh, generar estas, este tipo de conexiones, este tipo de relación de lo que pasa en Colombia, de lo que pasa en Grecia, por ejemplo, cuando, cuando escucho y puedo entender eh, cómo también resisten eh, distintas regiones del mundo, eh, sigue siendo como este mensaje para poder pensarnos frente al discurso o a las políticas globales, a, a las políticas de los estados con relación a cómo se usan los recursos naturales, con relación a cómo sigue siendo el valor del dinero sigue, sigue siendo o sigue estando por encima de la vida para los gobiernos, para los estados, pasando por encima de la vida de las comunidades, de los pueblos indígenas, como es el caso nuestro. Ja, vielen, <clears throat> vielen, vielen Dank, Jacqueline. Ähm, du hast jetzt, ihr beide habt jetzt sehr, sehr wichtige Fragen aufgeworfen. Wir reden immer so leicht von internationaler Solidarität und Unterstützung, aber gerade jetzt sehen wir an diesen Beispielen, und an dem, was ihr angesprochen habt, das ist ja gar nicht so einfach. wir reden hier von Energiewende und äh, das, äh, dahinter steckt so der Gedanke der, eines grünen Kapitalismus, alternativer Energien, erneuerbarer Energien. Und äh, ihr habt jetzt angesprochen, zum einen äh, passiert das gar nicht so, weil weiterhin äh, Steinkohle aus dem globalen Süden importiert wird. Und auch das was hier als äh, erneuerbare oder alternative Energien angepriesen wird, wie Windenergie, Elektromotoren und so weiter, ist oft mit einer verschärften äh, Zerstörung im globalen Süden, wie zum Beispiel im Lithiumabbau, verbunden. Deswegen würde ich jetzt ganz gerne die Frage nochmal an die ähm, aus dem globalen Norden, also Europa stammenden Gruppen zurückgeben. Ähm, aus Lützerath habt ihr betont, es geht nicht nur um äh, gegen die Braunkohle zu kämpfen, sondern auch für eine andere Welt, für eine andere Gesellschaft. Dazu gehören dann ja auch andere Formen der Energie und damit dieses Problem, was das für die ganze Welt bedeutet. Vielleicht kann ähm, Mikolasch, ähm, du bist ja auch aktiv in Kämpfen gegen den Abbau von Braunkohle. Du hast dann gesagt, es erweitert sich jetzt. Aber wie, wie geht er mit diesem Problem um? Wie äh, habt ihr da Antworten drauf? Well, yeah, of course, it is difficult question. And of course, uh, like Czech Republic is a global north, although uh, there are very different regions and especially the mining regions uh, where uh, the coal mining is located are doing um, worse off. Uh, ordinary people living in those regions are uh, doing uh, way worse off than people in the uh, centers of uh, of the country, but in the European centers where uh, the capital is located and so on. I just want to point out uh, the um, the striking injustice which is happening here in uh, Czech Republic, and it has like international uh, consequences too. Which, for example, one of the richest people in the Czech country. Daniel Kretinsky is the owner of EPH company, which invests in, um, among others, in uh, renewables uh, as well in, in other countries, but also in the coal infrastructure in Lausitz region in Germany. They basically pursued the infrastructure uh, from Vattenfall in 2016 and this richest one of the richest guys in, the czech republic has uh, uh, basically a serious attempt to gain the public resources for the energy transformation to shut down the mine so uh, how is it possible that we uh, buy our public resources, which are definitely needed for a just transition to uh, renewables, which is equitable for uh, ordinary people in the country? How is it possible that uh, we invest our public uh, resources to the biggest polluters who are uh, also um, also the owners of uh, uh, the, the richest people in the country. So what I wanted to say is, of course, uh, we have to uh, be aware of the uh, links of, um, of the entrepreneurs um, uh, from one country to another. yeah, of course, we have to, we cannot afford basically to do the energy transition on the uh, cost which would be uh, carried by people in global south in uh, in Colombia and in other countries as well. Uh, we cannot afford that uh, not only financially but also um, uh, morally speaking. We have to first focus on um, basically changing the system so the class of the um, of the owners of the mining companies and of the politicians they are really connected especially here in czech republic uh, they have very close ties you can see how the former politicians uh, get uh, places in um, uh, get new jobs in the mining companies and vice versa uh, so this is uh, the um, the class struggle we have nowadays and this is the class struggle we ultimately have to win we cannot uh, let uh, the uh, the class of the coal barons and current politicians to lead the energy transition ja danke Mikulasch. Ähm, ich werde gleich auch noch ähm, zu Griechenland und Frankreich ähm, zurückkommen, was fra spannende Fragen sind, aber vielleicht jetzt, weil es in dem Kontext ist, direkt die Frage ähm, nach Lützerath. Äh, wie geht ihr mit diesem Problem um, mit alternativen Energien, die letztendlich doch wieder zu einer Zerstörung führen, solange sie im kapitalistischen Rahmen betrieben werden? Ähm, ja, das ist eine gute Frage auf jeden Fall. Also ich meine, für uns, glaube ich, hier an diesem Ort, wir versuchen also wir sind uns, glaube ich, dieses Problems bewusst und wir versuchen deswegen auch äh, in unserem politischen Kampf mehr den Fokus darauf zu legen, dass wir für eine Überwindung des Kapitalismus sind und also dieser Wirtschaftsweise und auch denken, dass wir sowas überwinden müssen wie die politische Form sozusagen dieses Wirtschaftssystems, also den Nationalstaat und wir eine andere Form der politischen Organisation brauchen, weil wir nicht denken, dass wir dieses Problem ansonsten lösen können. Mm, jetzt ganz konkret für unseren Kampf, glaube mhm. ich, ist das sozusagen eine Sache, mit der wir hier natürlich täglich konfrontiert sind, da wir uns direkt an der Braunkohlemine befinden, läuft es natürlich immer wieder darauf hinaus, mhm. dass viele Akteurinnen und Menschen, die hier hinkommen, eher an einer Energiewende interessiert sind sozusagen, als zum Beispiel an der Überwindung des Kapitalismus. Also ich glaube, das ist einfach real. Viele Menschen kommen hier zu einem Protest gegen die Braunkohle und sind für erneuerbare Energien, aber sehen das Problem des grünen Kapitalismus nicht oder denken, es könnte eine Verbesserung sein. Und wir versuchen hier konkret an dem Camp dagegen zu arbeiten, indem wir Workshops machen, indem wir versuchen, uns mit dekolonialen Perspektiven auseinanderzusetzen, indem wir Menschen aus dem globalen Süden einladen, ähm, indem wir auch versuchen, Kapitalismuskritik so zu vermitteln, dass klar wird, warum ein grüner Kapitalismus nicht die Lösung unserer Probleme sein wird. Mhm, genau. Und das ist, glaube ich, das, wo wir versuchen, innerhalb der Bewegung konkret dagegen zu arbeiten, diese äh, Themen innerhalb der Klimagerechtigkeitsbewegung mehr in den Vordergrund zu rücken. Und ich glaube, das ist sozusagen so unser täglicher Kampf innerhalb des Camps oder wenn hier Menschen hinkommen sozusagen, äh, ja, das würde ich. Und dafür versuchen wir immer wieder Leute einzuladen, äh, genau, und auch Workshops zu geben, um diese Perspektive besser zu vermitteln. Gerade auch jungen Menschen, die hierher kommen und vielleicht gerade erst anfangen, sozusagen sich in der Klimabewegung zu engagieren. Vielleicht, vielleicht mhm. auch noch eine Sache, dass wir jetzt nicht versuchen, Forderungen an die Politik zu stellen, weil die halt dann sehr wahrscheinlich in Form von grünen Kapitalismusinvestitionen oder so umgesetzt werden, sondern ja eher durch unseren Protest hier einen Bruch zu schaffen mit dem, was existiert. Vielleicht ist es eine ganz gute Überleitung zur Situation in Frankreich. Ähm, da geht es ja um Kämpfe gegen die Nuklearenergie und äh, das ist ja auch jetzt wieder so ein Problem, dass selbst in Teilen derjenigen, die jetzt für eine Klima- für eine Energiewende und Klimawende sind, ähm, gesagt wird, ja, vielleicht könnte ja Nuklearenergie, ist ja nicht verbunden mit CO2-Ausstoß, doch eine Alternative sein. Und gerade in Frankreich, ich habe das mitbekommen, ist jetzt äh, eine große Kampagne. Macron hat angekündigt, jetzt äh, als Kampf gegen ähm, äh, die Klimaprobleme jetzt den Ausbau von nuklearer Energie zu forcieren. Das wäre jetzt mal meine Frage, wie, wie beeinflusst das jetzt eure, eure Kämpfe oder wie geht ihr damit um in Frankreich, dass es jetzt wieder so ein, ähm, naja, so ein Zuspruch zur Nuklearenergie gibt? Um, ähm, comment on gère avec la transition énergétique et euh, le fait que Macron promeut le nucléaire comme une solution pour le climat. Okay. Um, sorry, I, I make uh, the, the translation. <laughs> uh, tu, tu veux y aller Vas-y, commence. Yeah, um, in France, we have the, uh, the, the big problem that um, the, the French government and a lot of um, um companies and uh, also uh, opinion public um, are uh, convinced that the, the nuclear energy is a good way to fight against uh, climate change. and it is also a thing that is um, um, small and small uh, spread in the ecologic uh, groups. And uh, we are very afraid of that because um, um the, the ecologist uh, groups in, in France <clears throat> um, sees, uh, see the, the climate change as the priority and the nuclear energy as um, a minor problem. Um, and uh, the, the fact that the, the nuclear energy can uh, permit to, um, to adapt us to, to the, the climate change. So we need to deal with uh, this situation and uh, it's very complicated. Hmm. <clears throat> yeah. yeah, and maybe to, to link it with uh, what um, Catalina and Jacqueline said before, like for us, the, the, the biggest issue is to link like the fight against nuclear, against climate change, and also against globalization. And for example, like the, the struggle in Burundi is uh, very specific because it is considered in the activist, um, uh, for, for, for the activists as maybe a more radical fight because because we we we defend the fact that we are against also uh, um, industrial and renewable energy. And for example, we, um, we we, took part to a climate camp, an anti-nuclear camp this summer near Bure, and we invited uh, some <clears throat> activists from Mexico uh, that fight uh, against um, the uh, <laughs> how do we say les éoliennes? No, Like Will Mill yeah. uh, in in Mexico, and uh, this is ODF, a French uh, enterprise uh, that is uh, building it. And we like for us, it's very important to to link um, the fight against climate change and the fight against the impact the the renewable on industrial energy uh, had uh, and has on, in the in the south and also well also in in France, but specifically in the south. But we mm. we recognize that it's imperfect and we are fighting like this is totally imperfect because we are trying to develop uh, like a discourse, uh, a communication about this. We we try to link link some fights, but in fact this is uh, this is imperfect, and we we totally could do much more. Yeah, and um, I can add that the the, the nuclear energy um, bring a lot of uh, electricity, and um, it it leads also um, to extractivism uh, because of the the uranium mine in uh, in Africa um, or in in uh, in Asia, um, and the the the fact that there is a lot of uh, electricity, uh, it's um, um, a, a, good opportunity for the government to say, oh, we we can change uh, all, all our um, motor engine in electricity engine, and uh, we can connect a lot of of uh, little things in our um, in our um, in our life. And uh, this leads also to extractivism uh, because the the um, um connected objects or uh, the renew uh, the um, the new objects on uh, the the electricity engine needs also um, metal metal um, uh, which are coming from the global south. Um, so uh, we think that all these uh, cycles um, are linked and if we fight against nuclear energy, we need also to fight against the the, the green uh, growth and the, the, the growth in, in general. nur eine Frage nach, Nachfrage an Frankreich nochmal. Ähm, Pauline, ihr habt erzählt, dass ihr ähm, problematisiert, dass ihr Uranimporte aus dem Iran und aus dem Kasachstan für die französischen Firmen ja auch importiert werden oder dass das existiert. Gibt es da äh, von eurer Seite Kontakt oder Wissen darüber, welche Kämpfe es eventuell im Iran oder in Kasachstan oder welche Probleme vor Ort existieren? Seid ihr da verbunden? Ja, ähm, it's a, a, um, a, very big problem. Um, there, there, there are uranium mines, and um, uh, the the French companies uh, exploits uh, the, the, the the mines and the people. Um, and there are a lot of uh, health problem um, in the in the area of of the mines. Um, for example, in in Niger, uh, there, there is a mine uh, which is called Cominac, and uh, this mine um, is closed now, but there is no um, um, health evaluation of what happened there, and the, the cities um, are contaminated by the, the radioactivity um, we have um, testimony of uh, of um, um, people who are sick and who are not uh, uh, helped by by the um, the companies and the, the government. Um, and we have uh, a link with a, a, small association there, but uh, these these people are uh, very alone, and uh, it's difficult to for for them to um, to spread the, the information uh, of what happened there. And uh, we try to, to communicate and uh, to, uh, um, to help these people in, in uh, giving the information of what happened there. Mm. Ja, vielen Dank. Ähm, ich finde das ja ganz groß, großartig, wie sich die Diskussion hier entwickelt. Ähm, ich will das, wir wollen jetzt auch nicht nur moderieren. Also wenn ihr unmittelbar zu irgendeinem anderen Beitrag was sagen wollt, dann hebt die gelbe Hand, dann nehmen wir euch ran. Ähm, ich denke, an dem Punkt in der Debatte sind wir schon. Ich will jetzt nochmal eine Frage oder eine, eine These von, von Mikulasch äh, zurückgeben an John. Ähm, vor dem Hintergrund der Frage, wer sind eigentlich die äh, Akteure der Klimazerstörung? Ähm, große Firmen, du hast es betont, John, in Griechenland, das ist eben eine kanadische Firma, die weltweit agiert. Ähm, und Mikulasch hat sogar von, also den Kampf dagegen als einen Klassenkampf bezeichnet. Ähm, das ist eine andere Vorstellung von Klassenkampf, ähm, als der üblicherweise vorhanden ist, weil das könnten wahrscheinlich jetzt die ähm, die Freunde aus Lützerath bestätigen, was man normalerweise unter Klassenkampf versteht, sind Gewerkschaften. Und in vielen dieser Kämpfe stehen die Gewerkschaften auf der Seite genau dieser großen Konzerne, äh, die die Zerstörung betreiben, weil eben Arbeitsplätze gerettet werden. Also das hast du ja auch aus Griechenland berichtet. Ähm, John, magst du dazu noch zu dieser Frage was sagen? Ja, yeah. Äh, uh, so first I want to say really, really interesting discussion, especially on the question of energy transition until now and how it's been seen in the global north and south. Just one example from Greece at the moment, you know, uh, for example, the, they want also to build many, many windmills all over Greece, for example, in the island of Samos, you know, and of course, then people from outside of Greece or even people in Greece would say, yeah, but this is good because this is promoting the energy transition, you know, and uh, but actually this is what's happening. It's it's a class uh, struggle, a class where in, we are in the middle of it. And Greece, for example, as the crisis laboratory, Greece is a bit, I would say, the global <laughs> south of Europe in some kind of way, because the things that happened there, you know, uh, ha will have not a big impact on the whole of Europe, but the things that Europe wants from Greece have an impact really big on Greece. So Greece is some kind of an underdog, as we have discussed many years in Germany during the crisis austerity protests that also we try to support from Germany. Um, but there is one momentum in Greece, which is really important to understand. Now the capitalist class, mainly also the elites of Mitsotakis, conservatives, etc., they are discovering also now this uh, transition question. You remember last summer, there were the big fires all over Greece. This is happening every year, but now more and more, also because of climate change. What did the elites then say in the camera? They said, it's because of climate change. For the first time in the world, in Greece, they said it. So it's really, really contradictory. And they have discovered, as many also in Germany, other capitalists, that we can use this to transform our country into this laboratory of green capitalism. So I would say, of course, green capitalism is a contradiction in itself. And I would say, of course, the capitalists will use every question to divide the people between the people who need work, because I, for example, accept the people also in some kind of way who need some work, of course. You know, in Greece, the people are leaving the country, they're young people. The youth unemployment is exploding. So how do you want to tell them, yeah, we cannot have mines, we cannot have uh, windmills, at the same time to talk about building an economy? What's not happening in Greece? It's building real economy, you know? Where is the whole money going at the moment? So this is what we are asking ourselves. And I think there, there can be a help of international pressure. So what we failed, for example, before with the question of Greece is to develop international solidarity to an effect that has an effect because I agree with Lutzerat, of course, you know, it's always about overcoming the national state to find another form of production, etc. on the other side, there are these realistic plans from left-wing green parties, you know, all over Europe, uh, who want to organize a green capitalism transition. Is there a middle way? Of course not. But we cannot also tell just, you know, if you tell the people in the global south, yeah, we will overcome the national state that someday, you know, they're laughing at us. This is nothing concrete happening. And so what can be concrete resistance? I think this has to be still discovered. Ja, vielleicht in dem Zusammenhang äh, hätte ich gerne noch mal eine Frage nach Frankreich, weil das ist auch hier nicht so bekannt, dass es im globalen Süden eben teilweise sehr heftige Auseinandersetzungen um Windkraftanlagen gibt, äh, sowohl ihre Folgen als auch ihre äh, Produktion. Es wird ja auch oft nicht daran gedacht, äh, was Windkraftanlagen für einen enormen Müll verursachen. Die haben eine Lebenserwartung von 20 Jahren und müssen dann irgendwie wieder recycelt oder verschrottet werden. Äh, sie sind, basieren bis heute fast alle auf diesen Starkmagneten, die auf einer seltenen Erde, die unter furchtbaren Bedingungen gefördert wird in Afrika und China, basiert. Und ähm, könnt ihr vielleicht ein bisschen was über die Kämpfe in Mexiko erzählen, weil das hier nicht so bekannt ist und das ist ja toll, dass, dass ihr die Leute eingeladen habt. Um, actually, I, I, I was not uh, the one who organized uh, this debate, so I have very few information, but what I can uh, tell you. I don't remember even the name of the um, of the of this place, but I can write it on the chat uh, later. But actually, uh, this is a big, big project of uh, well um, renewable energy in in, Mexico, uh, um, organized by ODF. That is uh, the biggest national uh, enterprise uh, in, in, France that develop uh, and, uh, the, the, energy in, in, France. And they, yeah, they, they build like a big, uh, a big plan of uh, to develop renewable energy in, in Mexico. And comment, comment déjà les, and um, like the fight uh, is um, is led by um, uh, people uh, like uh, in, indigenos that that fight to defend their territories, like because ODF is is is building this uh, in mm-hmm. in indigenous uh, tierras de indigenos, like in territories of uh, autochthon people, and uh, this is yeah, this is in the ism de I, I don't know how to pronounce it, Tehuantepec in Mexico. And yeah, and it was it, it did basically to defend their territories and their uh, resources. Yeah. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, wir haben jetzt ein paar Fragen auch aus dem Publikum. Ähm, Einige sind schon thematisiert worden. Ähm, vielleicht können wir noch mal eine Runde zu zwei Fragen machen, die ich ganz interessant finde ähm, aus dem Publikum. Das eine ist, es hat sich jetzt so ein bisschen rausgeschält, dass wir alle sowohl im globalen Süden als auch im globalen Norden eigentlich ähm, hier unter den Aktivistinnen nicht daran glauben oder nicht davon ausgehen, dass ein grüner Kapitalismus möglich ist. Äh, wie, welchen, welche Rolle spielt das in den Kämpfen oder ähm, wie geht ihr darauf ein, wie geht ihr damit um, äh, klarzumachen, dass diese Kämpfe über irgendeine Energiewende hinausgehen müssen? Und die zweite Frage war ähm, an, die, ähm, an euch aus ähm, Kolumbien. Ähm, warum sind ähm, feministische Aktivistinnen im globalen Süden, also in Bezug auf Extraktivismus, äh, präsenter oder ähm, aktiver ähm, als im globalen Norden. So jedenfalls die Frage. Vielleicht können wir eine, eine Runde dazu machen und ich würde am liebsten ähm, ähm, Katharina und ähm, Jacqueline bitten, uns dazu was zu sagen. Vale. Pues le, le voy a dejar a, a Jacqueline la de las feministas, <laughs> pero, pero me parece muy interesante mmm, discutir el tema de, esa noción anticapitalista, es decir, yo, yo considero que las luchas latinoamericanas eh, en defensa del territorio en un primer momento se construyeron o se constituyeron como luchas por el lugar. Hay un autor que conocidísimo que se llama Arturo Escobar y que insiste mucho en que, las luchas ambientales en Colombia y en varios lugares de Latinoamérica son por el lugar, es decir, estoy afectada en mi casa, estoy afectada en mi comunidad y lucho porque esa afectación mm, no me llegue, eh, se acabe, eh, no dañe mis fuentes hídricas y mis eh, condiciones, digamos, para, para la alimentación y para la vida digna pero creo que durante los últimos tiempos la lucha, mm, digamos, e, en los niveles nacionales, pero también en los niveles locales, ha, empezado a tener ese, ese toque, digamos, anticapitalista o por lo menos anti-extractivista, ¿no? Em, dándole como una profundidad política distinta, ¿no? Y eso pues tiene que ver, no, no pasa en todas las luchas, no pasa en todos los ejercicios de defensa del territorio, creo que eso ha pasado también por, por articulaciones nacionales, por encontrarse también con otras luchas latinoamericanas y por una mirada, digamos, más estructural que, nos permite justo como ahorita decías, como ni el capitalismo verde no es una solución, no hay una solución eh, dentro del capitalismo a la devastación em, que, estamos viviendo y que vivimos. Hay una lectura de crisis civilizatoria y esa lectura de crisis civilizatoria ha también eh, fortalecido una forma de entender que em, las luchas ambientales son luchas anticapitalistas y por eso varios de los debates que tenemos son debates, por ejemplo, del desmonte del extractivismo, de la transformación, digamos, de economías rentistas como, como, como las latinoamericanas, ¿cierto? Entonces, pues yo creo que, se va avanzando, pero no es como el principal rasgo. Vamos despacio porque de todas maneras hay un proceso, como lo decía eh, Jacqueline, eh, un proceso de formación, un proceso de cualificación del movimiento ambiental. Em, yo, yo quería decir que me había faltado de la respuesta anterior, decir que hay una herencia eh, eh, que es indiscutible frente a las relaciones norte-sur, que es el colonialismo, y el colonialismo opera en, muchos niveles, o sea, opera, continúa operando, y, eso de colonialismo también está en, las mentes de la gente, y, transformarlo ha sido también un proceso grande, em, y por esa razón yo creo que, discutir también es, es como las alternativas no es fácil, porque en países pobres eh, que, acá realmente la miseria es altísima, las posibilidades de la gente son muy complejas para imaginarse un mundo. Quiero contar de una historia y era, estábamos eh, creo que también con Jack en un taller y le preguntábamos a los compañeros afectados por las minas de carbón en otro departamento también del norte que se llama el Cesar y les decíamos, ustedes cómo ven su futuro, ustedes qué ven, qué va a pasar si la mina cierra. Y la gente nos respondía, nosotros no tenemos futuro, ustedes de qué nos están hablando. Eh, y eso es una cosa desgarradora, porque han sido millones, o sea, han sido cientos de, años de colonialismo, pero además 30 o 40 años de explotación minera que han roto tejidos sociales y también las formas en cómo la gente puede imaginarse su futuro. Eh, ahora lo están haciendo, ¿no? Y también parte del trabajo que, que, se está haciendo y ahí como que le paso la palabra y es cuál es el papel de las mujeres en esa, eh, eh, en esa otra mirada o en esa esperanzadora mirada, ¿no? Y es que las, mujeres en efecto han tenido un papel muy importante en las luchas ambientales latinoamericanas, eh, primero porque, porque las mujeres han sido las cuidadoras del agua, las cuidadoras, eh, también hay un gran debate acerca de cómo reconocemos esa economía del cuidado en esa transformación hacia una sociedad no capitalista, eh, pero, pero las mujeres han tenido un papel muy importante en la lucha, han tenido un papel muy importante en eh, profundizar como las dimensiones de la lucha ambiental, que no son solamente como pensar en el agua por tener el agua, sino el agua es el futuro, el agua es la posibilidad de vida de nuestras generaciones, de la pervivencia de un pueblo indígena, por ejemplo. Entonces, pues bueno, creo que creo ahí, digamos, ha, un, también yo creo un fortalecimiento de los feminismos comunitarios como una manera también y como una expresión eh, de, la defensa del territorio. Le doy la palabra ahí a, para que termine. Ok. Bueno, yo quería eh, primero comentar que eh, pues el capitalismo siempre va a necesitar eh, de la división de clases, eh, del racismo, porque esto es la forma también de, para, el capitalismo de generar el recurso, Y creo que un claro ejemplo es lo que vivimos en La Guajira, en el territorio donde yo me encuentro, hablamos de transición energética y decimos que la transición energética para las localidades, para, las, eh, para los territorios, es un, es un discurso que está por allá lejos, ¿no? Puede estar en Bogotá, puede estar en Europa, pero en el territorio no es real, o sea, no está pasando. Pero sí pasa en los discursos de los estados, ¿no? Y un claro ejemplo de ello es, en La Guajira se explota carbón ya les había mencionado que es carbón que sale para Asia, Europa, Norteamérica, eh, nada para Colombia, pero ahora esta región a donde yo me encuentro eh, es también nuevamente un foco de la activación de la economía del país con relación o en el marco de esta eh, economía verde o esta transición energética o esto que llaman energías alternativas, que de alternativo no tiene nada, o sea, no es ni verde, no es renovable, no es eh, energía de transición, no es justa, no es participativa, porque sigue conteniendo las mismas formas, las mismas dinámicas, las mismas estrategias de despojo, de violencia, de acaparamiento, Obviamente esto eh, eh, generado también por la flexibilización de las eh, normas internas de los estados. Y en el caso específico, por ejemplo, de La Guajira, ahora está en un proceso de concesión, o sea, el gran parte de la zona norte de la región a donde yo me encuentro está concesionada para la generación de energías eólicas. Nuestros territorios estarán plagados, y me llama mucho la atención la experiencia eh, de Grecia que mencionaban y todo este tema del tiempo, que, eh, de la duración de estos monstruos de, metal que eh, entrarán a los territorios. La Guajira en este momento se está proyectando para tener a 2020, 23, 25, 2030 todo el territorio eh, plagado de aerogeneradores. Energía eólica en el discurso de transición energética, en el discurso de cambio climático. ¿Pero qué es? Empresas disfrazadas, mismos inversionistas, cambio de nombres, cambio quizás de eh, razones sociales, pero las formas son las mismas. Hoy nuestros territorios no, salimos, no entendemos, no salimos de la discusión del carbón porque gran parte de nuestro territorio, la proyección de explotación de carbón eh, sigue siendo a muy largo plazo y por eso para nosotros es muy difícil entender cuando nos hablan de transitar, transitar hacia dónde, qué, transitar para qué, cuando no hemos resuelto el tema de todo lo que ha sido el impacto y el daño social, cultural, ambiental que ha generado la minería de carbón eh, en el territorio. Entonces luego nos vienen y nos dicen, oh, la Guajira que está ahí con el mejor viento al frente del mar Caribe, eh, vamos a llenar el territorio de aerogeneradores y esta energía se va también a exportar, va también a, a ser eh, parte de la nueva, supuestamente la nueva forma de eh, matriz energética del país, pero es mentira porque Colombia sigue siendo un país que su matriz energética también es acabar con los ríos a través de las hidroeléctricas, porque es la forma de consumo de energía. Entonces, oh, otra vez la Guajira, el perfecto sol que alumbra está en la Guajira y entonces también hay que construir paneles solares, también hay que plegar a las comunidades de paneles solares. Y uno se pregunta, ¿no? Pero ¿y de, tan, ¿y de dónde salen, saldrán tantos paneles? O sea, ¿de dónde saldrá también tanto metal? Y luego, ¿qué pasará? Pero en el trasfondo de eso, lo que seguimos sacrificando los pueblos indígenas, lo que seguimos sacrificando los que estamos en el territorio es pérdida cultural, el daño irreparable a nuestra espiritualidad a nuestro concepto del territorio, pero sobre todo a ese espacio también, ¿no? Cuando estamos hablando de que un aerogenerador tiene que tener un espacio o una dimensión de espacio exclusivo para eso, ¿cuánto va a ser a donde estamos hablando de millones de aerogeneradores que va a atravesar gran parte del territorio guayú para la producción de energía eólica. Entonces, perder también el, territorio es una nueva forma de llegar una nueva empresa, empresas transnacionales en su mayoría, a nuevamente hacer despojo. Entonces, ¿a dónde está la transición? ¿A dónde está lo verde? ¿A dónde está lo justo? Es la, eh, es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Eh, y, nos interesa pues también conocer mucho de la experiencia de países. De hecho, eh, en estos momentos nuestra organización se encuentra haciendo, digamos, un intercambio con eh, la experiencia que ha tenido comunidades de, del Istmo de, de Tehuantepec en Oaxaca con relación a todo lo que ha sido la implementación de estos aerogeneradores en, en los territorios y lo que ha significado también el impacto para, para los territorios, pero también lo que ha sido eh, dentro del marco eh, normativo de los países y en términos económicos también, ¿no? Porque entonces eh, estamos hablando de que transitamos, pero no transitamos en garantías de derechos, porque no seguimos en los mismos términos cuando llegan las empresas extractivas de carbón donde no hay garantías para la participación en beneficios reales que eh, quizás sí es más real en, en, países de Europa, ¿no? Donde la sociedad civil, donde las comunidades locales quizás participen en ese beneficio en términos de también ser parte de, de, de, estas empresas, si pudiera decirse así, pero eso es muy distinto y es, eh, no tiene nada que ver con lo que pasa en Colombia. Y luego entonces viene todo lo que es eh, eh, el riesgo que implica para las comunidades, para los territorios, el poder eh, hacer este ejercicio de la resistencia, porque es tan riesgoso en Colombia. yo cuando fui a Alemania me vine muy admirada de esas acciones que sea ¿cómo es la palabra? En de Endegelende ende el ende, disculpen. Y ese ejercicio tan autónomo, tan eh, eficiente de poder también mostrar, pero son contextos de seguridad, son contextos de respeto también a la vida muy distintos que pasa hoy en Colombia. Colombia es un país que aún sigue inmerso en conflictos, en un conflicto armado interno en unas dinámicas de gobiernos narcoparamilitares, a donde la fuerza del Estado sigue asociada con los, las fuerzas paramilitares para poder golpear todos los procesos de resistencia que puedan darse en los territorios. Y paso ahí, pues, como a la siguiente reflexión o pregunta por por qué las mujeres estamos en, eh, o estamos más visibles, yo creo que el caso de los pueblos indígenas sobre nuestros hombros y sobre nuestro cuerpo, también está el territorio. En el caso, por ejemplo, de una mujer guayú, una mujer de mi territorio, que antes de ser rejón tenía que caminar 100 metros para buscar el agua. Pero ahora, después de Cerrejón, después que Cerrejón ha cortado todas nuestras fuentes hídricas, kilómetros, para buscar un poco de agua para el mínimo, mínimo vital a que tenemos derecho. Entonces creo que eh, ha sido también un ejercicio eh, desde, los, desde los procesos eh, de resistencia también, y desde las mismas mujeres también de reflexionar sobre lo que realmente significa el papel de las mujeres dentro eh, de, todo lo, de todo lo que ha sido las resistencias, las luchas, las ganancias de los derechos, y en últimas, pues en el caso pues, de las mujeres indígenas, también lo que somos como parte de esa cultura milenaria que defendemos, ¿no? de la que hacemos parte y decimos, creo que eh, eh, es un ejercicio también, nos, nos han pasado cosas curiosas con relación a los al tema del feminismo, yo simplemente lo, resumo en que son otras maneras eh, de resistencia de las mujeres dentro de las comunidades indígenas, son otras miradas, eh, entonces son otras formas de feminismo, ¿no? son otras formas también de estar eh, en la defensa de la vida, de la, del territorio, de la, del, del, cuerpo de las mujeres, pero desde una visión o una cosmovisión particular. Entonces, ahí estamos las mujeres, creo que este ejercicio también eh, siempre me gusta aprovechar como eh, el ejercicio cuando hablamos de la solidaridad. Es muy importante el seguir poniendo, em, el mantener eh, la discusión de la solidaridad internacional, porque también es un mensaje claro a los, a los estados, ¿no? a este sistema global de necesitamos generar economía, necesitamos generar dinero, pero no nos importa a qué costo. Y entonces, pero ese generar recursos en eh, países a donde hay otras otras condiciones de vida, en el caso, por ejemplo, de países europeos que lo viví, eh, eh, en, la experiencia que he tenido de ir de pronto a algún, algún país, pues obviamente hay condiciones en garantías de derecho muy distantes de lo que vivimos en países como Colombia, por ejemplo. Entonces hay un ejercicio también de la sociedad civil, de la ciudadanía, de aquel que consume también la energía, de entender también eh, que así como se discute transición energética en, Europa, poder también entender cómo tendría que ser la discusión de la transición energética en zonas de sacrificio como lo es mi región, mi territorio a donde estoy, que es de una manera muy distinta a quizás como, como en eso también, en la articulación, en la, en la interculturalidad, también está el poder generar lazos más fuertes más fuertes, alianzas más fuertes con relación a defender y a unificar también una sola cosa que en última es defender, como lo llamemos los pueblos indígenas, madre tierra, Pachamama, el planeta, el nombre que le querramos poner, pero es en últimas pensarnos en cómo sobrevivir y en cómo también darle eh, eh seguirle dando vida o mantener la poca vida que le queda a este espacio que tenemos, a esta casa que tenemos como planeta, a donde día a día el interés económico desaforado del capitalismo es acabar con nuestros bosques, acabar con nuestros ríos, acabar con eh, eh, nuestro, nuestro viento, con nuestro sol. En el caso de la Guajira, por ejemplo, con la energía eólica, el discurso, por ejemplo, es que esto es muy inocente, esto no tiene ninguna afectación. Y una cosa mínima que pudiera estar pasando ahora es que tenemos aves migratorias eh, que vienen a lugares de la Guajira, pero eso parece ser mínimo para, para los estados, ¿no? ¿no? pareciera que pasara nada cuando estamos afectando a una cosa mm, mm, eh, gigantesca de, la, de, de las formas de vida y de la naturaleza. Y entonces el que se afecte las rutas de ciertas aves migratorias, no, no, no pasa nada, eso eh, lo podemos cambiar, lo podemos eh, mitigar. ¿Cómo se mitiga? Y cómo se mitiga realmente lo que va a impactar o lo que va a generar en los cambios de la vida, de la ruptura del tejido social dentro de las localidades a donde se implementan este tipo de proyectos que siguen siendo los mismos con las mismas, decimos aquí, ¿no? Porque simplemente cambian el nombre, pero las estrategias de dividir, de, hacer, de generar eh, nuevas conflictividades internas, de seguir sobrepasando por encima de los derechos fundamentales de los, de los eh, dueños ancestrales de los territorios, de seguir pasando por encima de todo lo que es también las autonomías territoriales y no solamente como indígenas, como afros, simplemente ese ciudadano que también tiene derecho, que también tiene que tener garantías dentro de ese espacio que es, eh, es su territorio, ¿no? Ja, vielen Dank, äh, Catalina und Jacqueline, für diese sehr engagierten und auch sehr anschaulichen äh, äh, Plädoyers und Beispiele, die uns ja auch daran erinnern, dass wir den Kampf hier im globalen Norden noch sehr viel radikaler führen müssen, äh, um dieses Schlagwort Klimagerechtigkeit auch mit Leben zu füllen. Uns verbleiben jetzt nur noch fünf Minuten, wenn ich es aus der Regie richtig verstanden habe. Ähm, deswegen würde ich bitten, äh, jetzt die Runde. Also ich finde das eine sehr schöne Abschlussrunde, dass vielleicht jetzt aus äh, Griechenland, Frankreich oder vielleicht zuerst aus Lützerath, weil ihr steht auf dem Sprung zu eurer Demonstration, macht ihr den Anfang. Aber äh, eine Minute noch äh, zu dieser Frage kurz äh, etwas sagt. Könnt ihr die Frage nochmal wiederholen? Also es ging um die Frage, welche Rolle Antikapitalismus in den Bewegungen spielt ja. Mhm. und äh, wie er den, den, feministischen Charakter, also es kam im Publikum die These, wurde aufgestellt und die Frage, dass es so den Eindruck macht, ähm, dass im globalen Süden in diesen äh, Klimabewegungen äh, Frauen aktiver sind als im globalen Norden. Ich weiß gar nicht, ob das so stimmt, aber ähm, das war die Frage. Mm. Äh, ich glaube, jetzt in unserer Bewegung würde ich sagen, ist es schon nicht so. Also da übernehmen viele Frauen und Flinter-Personen viel Verantwortung. Aber so eine antikapitalistische Grundhaltung oder auch genau so einen auch eine respektvolle Grundhaltung gegenüber allen Menschen ist, würde ich sagen, einfach kein großer Konsens, zum Beispiel bei den Leuten, die jetzt auf die Demo heute kommen, sondern das ist, ähm, ja, es sind wenige Leute, die die teilen. Und ja, wie Florian schon gesagt hat, ist das ein Kampf, die zu etablieren in unserer Bewegung. Ja, würde ich auch John, sagen. willst du weiter? Entschuldigung, Florian, du wolltest. Ah, nee, ich würde nur sagen, also ich glaube, eine gute Kapitalismuskritik zu vermitteln, überhaupt diesen Begriff auch wieder ins politische Vokabular zu integrieren von vielen Menschen, auch gerade in der Klimabewegung oder Klimagerechtigkeitsbewegung, äh, ist, glaube ich, die Zent also ich sehe das als zentrale Aufgabe an, sozusagen, für die nächsten Jahre, weil ich sonst nicht glaube, sozusagen, dass wir wirklich einen fundamentalen Wandel überhaupt hinkriegen werden, der auch gerecht ist sozusagen, also der auch für den globalen Süden ein wirklich gerechter Wandel ist. Weil bei einer falschen Analyse dessen, was Kapitalismus ist, glaube ich, endet es immer in grünen Kapitalismus oder in weiteren Extraktivismus im globalen Süden. Ja, John, willst du weitermachen? Yes, so about the participation of women in the movements against the gold mines uh, in Greece. Um, as I said also in my entry statement, um, it's the movement is very diverse and it's diverse because the whole population is participating, except of the people who are working for the <laughs> company, of course, and uh, the relatives sometimes. But uh, I, when uh, every time I, I participated in demonstrations in the mountain, but also in the cities, in the villages, um, every time there was a huge amount of women also there. So I would not say it's, you know, it's not an activist, <laughs> I'll call it uh, organization, you know, as we know in Germany many times in other topics. Uh, I want to say, for example, the anti-fascist movement where, you know, it's of course white um, men, you know, and male. And uh, in Greece, you know, every many struggles are social struggles. It's a real struggle. It's nothing, you know, coming from above. So, and the second thing about anti-capitalism, I think it's in the mind of many people, you know, in terms of, okay, we need an alternative to what's happening right now in Greece. But anti-capitalism has always to be concrete. If you remember, there was this big wave of self-organization in Greece where many thousands of people were participating. And until today, and less than before, in the peak of the crisis movement, but they are participating in cooperatives, they are organizing collectives, they are occupying houses, uh, developing other forms of economy. And in the peak of the struggle in Khalkidiki, which were the years 2010 to 15, I would say, um, it's um, there was a development also of connections to other struggles in Greece. For example, the people from the occupied factory Viome were there, or the people from the recommunalization campaign of water in in Thessaloniki. So there was always a connection between uh, the people in terms of, okay, no, we have to find another way to live here and now. And that's the anti-capitalism is not something something in theory, in analysis, or that they, <laughs> you know, discuss it from the Max Hepsula, you know, and, <laughs> and got many many useful things to put into practice. But it's happening, you know, it's just happening then, you know, and the people don't need to, you know, put it. Oh, it's something magical myth, you know. Okay, thank you. Ähm, danke. Ähm, Mikulaj, magst du auch was sagen? Yes, uh, so Yes, yes, yes. Uh, I just wanted to say that uh, it's sort of an accident that I'm here speaking on behalf of the whole movement, which I think is dominated by women, and it's a good thing. And of course, uh, um, the struggle has to be feminist uh, because uh, the current our coal-dependent energy system is male dominated. It's uh, <laughs> white men, middle aged in suits, uh, rich, rich guys. And it's like uh, the characteristic of the class, uh, sort of a bit uh, I was talking about before. Yes, so uh, of course it's uh, it's women who are leading the movement, and and it's good so, and it's good also for um, male persons, cis persons as I am, that um, um, I can uh, participate in such movement. It's not uh, anything that would uh, somehow, you know, um, block me from participating and and what uh, um, and so on. And also, I totally agree with what John said about anti-capitalism. Uh, in in Czech Republic, uh, it's a post-socialist country even though it's more than 30 years now from the change of the regime, uh, the when you say um, anti-capitalism, it's it is a red flag. It's it is a red flag in media, and you are somehow like uh, not somehow you are then if you use this as just empty word, it's uh, you, you, get uh, like prohibited from the debate and and so on and, and, you are not taken seriously so you have to point out at the very uh, concrete practical examples when um, uh, like ordinary people understand um, their uh, their cause um, or their interest is uh, is the interest of the common good and it's uh, and it sometimes could be in opposite of the interest of the capital of, of the big capital like uh, for example uh, yeah we can we can talk about uh, um, <clears throat> uh about the examples when people from the movement are help uh, were helping to the people when uh, they were hit by tornado in the Czech Republic last or this year uh, so it's uh, like, uh, you know, it's not something uh, that this mutual help uh, of the people on the ground helps to get to talk about like the mutual helps is more, let's say, efficient <laughs> than the profit-driven interests by um, by the rich people. You know, um, what I wanted to say. Yeah, I hope it was clear. <laughs> Sorry. Danke. Ähm, danke, Mikulasch. Ähm, aus Frankreich auch noch ein ganz kurzes Statement. Sí, y si, si se puede, puedo, prefiero hablar en español, que eh, para mí es más fluido que, hablar en inglés de, para hablar de estas, estos temas. Em, la cuestión de por qué hay menos igual feminismas, mujeres en el movimiento anti-extractivismo en, en, Francia. Para mí es muy interesante porque históricamente hubo luchas de mujeres contra la energía nuclear en Francia, por ejemplo en Plogoff, que fue una ciudad donde se intentó implantar eh, una central nuclear en los años 70 y la presencia de mujeres en este momento fue bastante importante, pero en Francia tenemos una tradición de feminismo materialista en el que se critica muchísimo lo que se llama esencialismo, que sería como el, vínculo entre mm, luchas em, eh, ecologistas y luchas de mujeres, o sea, el, vínculo entre la mujer y la naturaleza, por ejemplo, eso se critica bastante y entonces eh, solo es muy recientemente que eh, llegó este vínculo eh, seguramente con el, eh, lo de MeToo y, el hecho de que el ecofeminismo en Francia em, tiene mucho más y más, eh, cada vez más importancia. Y, ahora lo que, lo que hay que notar es que, por ejemplo, en Bure hubo, em, em, tomaron lugar manifestaciones feministas y antinucleares en, en el 2019 Em, que, eran sin, eh, en mixidad elegida sin, sin hombres eh, cisgénero y, fue una manera de, un poco como a la vez recuperar esta lucha que es muy virilista, eh, que de tradición muy virilista y de, de, poner el énfasis en, en, el hecho de que sí que, que las mujeres pueden luchar, sí que hay eh, cosas que recuperar de las luchas feministas y sobre todo de la, y, específicamente de las luchas antinucleares que, por ejemplo, tuvieron lugar en, Inglaterra en los años 70 con, con la ocupación de, Greenham Common. Y, y, fue, y, hubo dos eventos, de un, uno de, una semana, otro de, un fin de semana, que, fue, eh, que fueron como manifestaciones muy festivas, eh, con sí, la voluntad de retomar el poder, ¿no? Y también considerando que la energía nuclear en Francia es, em, la, la, dirige, o sea, la, desarrolla eh, sobre todo ingenieros, sobre todo de, un cierto eh, nivel social, que vienen todos de, las mismas eh, escuelas que son muy elitistas en Francia y que son muchos hombres, ¿no? Y entonces era un poco una manera de, sí, de, retomar el, poder y, tuvo, mucha importancia y hizo que muchas eh, feministas llegaron a la lucha antinuclear en, en Bure, en Francia, Y, lo que dijiste, eh, Jacqueline, me hizo pensar que estuve hace poco en la presentación de un escenario del instituto que se llama Negawatt, que es un, escenario de, salida de la energía fósil eh, a, nivel energético en Francia, y, claro que los que presentaron fueron todos eh, ingenieros y todos hombres y todos blancos y todos eh, de un cierto nivel social. Entonces el vínculo para mí entre eh, capitalismo y, feminismo es muy bastante evidente. Mm, danke, Paulina Frankreich. Ähm, das schaffen wir noch mit dem Spanisch. Ähm, war jetzt sehr gut. Ähm, ich würde sagen, dass wir ähm, für, oder ich freue mich, dass wir zusammengekommen sind, dass wir anderthalb Stunden uns versucht haben, im Austausch äh, miteinander zu begeben, uns zum Teil erst kennengelernt haben und irgendwie auch zu hören, äh, was notwendig ist, ähm, äh, dass ähm, äh, die Proteste international sich mehr verknüpfen und ähm, äh, dass wir hier im Norden, ich, nach Lützerath gebe ich sofort, ähm, mehr eintreten müssen äh, für die Ausbeutung und ähm, für die Zurichtung der Menschen im globalen Süden, was wir zu verantworten haben. Lützerath, letztes Wort zur Demo. Nee, nicht zur Demo. Eine Frage, wie alle TeilnehmerInnen hier, also Miklos, John, Pauline, Gabriel, Catalina, hm, hm. wie vernetzen wir, <coughs> sorry, wie vernetzen wir uns weiter? Hm, und noch eine Frage nach Kolumbien. Habt ihr auch Kontakt zu den Jukba? Und genau, wie vernetzen wir uns weiter? Ich habe euch ja vorher, oder wenn ich das abnehmen darf, ich habe euch ja vorher zumindest per E-Mail vernetzt. Ich hätte jetzt auch sozusagen technisch gesagt, es gab wahnsinnig viele oder viele, viele Fragen, äh, die wir nicht stellen konnten an euch alle. Ähm, ihr seid nicht verpflichtet, auf jede Nachricht sozusagen zu antworten, aber ich würde versuchen, ähm, sowohl eure Kontakte, je nachdem, wie ihr das wünscht, sozusagen ähm, nochmal zu veröffentlichen, aber vor allem auch ähm, alle Fragen an euch alle nochmal zu senden, als zumindest Feedback oder irgendwie als Interesse ähm, äh, was äh, unser Publikum oder die Menschen, die hier vor Ort euch zugehört haben, jetzt quasi nicht an euch weitergeben konnten. Ähm, äh, wie ihr euch vernetzt, können wir gerne schauen, können auch gucken, ob wir irgendwie was vermitteln weiterhin. Aber ich freue mich, dass ihr jetzt durch diese Runde hier erstmalig in Kontakt zusammengekommen seid. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank ähm, an Christian, der die Moderation mitgemacht hat. Vielen Dank an die Dolmetscher im Hintergrund, die sich, glaube ich, ordentlich anstrengen mussten. Vielen Dank an die Technik hier vor Ort. Und vielen, vielen Dank an die 14-jährige Max-Herbst-Schule, dass wir diese Veranstaltung oder euch als Aktivisten hier ähm, willkommen heißen konnten und dass wir zusammen noch weiterhin noch viele 14 nächste Max-Herbst-Schulen machen, um den ganzen Mist hier irgendwann mal in was Schöneres umzuwandeln. Danke. Zerat. Ya podemos desconectarnos, ¿cierto? Vale, gracias. Bueno, que estén muy bien, gracias. Chao. Chao. Chao. Bye bye. It was a pleasure. Bye bye. Uh, maybe we can write you an email. Also, John and Nicolas, if you want, would be nice. Also to chat more, maybe. And yeah, if it's okay for you. You mean to stay here for a moment?